et que l'Église dise Soyez tous les bienvenus à la session de développement des dirigeants ce soir. Je prie que le Seigneur vous fasse vous oublier et qu'il élève votre cœur, votre esprit à lui seul au nom de Jésus-Christ. Et de pouvoir euh, positionner le Seigneur et honnêtement louer le Seigneur alors tu dois t'oublier. Tu dois oublier ton entourage, tu dois tout oublier. Et puis tu te focalises sur le Seigneur seul. Lorsque le cœur est pareil, il n'y a rien qui se tienne entre toi et Dieu. Il n'y a rien d'autre qui fasse votre méditation, vous voulez ceci, cela, et votre esprit se focaliser sur Dieu. C'est en ce temps-là que vous pouvez réellement euh, louer le Seigneur de façon appropriée. Et le Seigneur accepte notre louange, notre louange ce soir au nom de Jésus-Christ. Père, te remercions de nous avoir donné la compréhension de ta parole, la compréhension de l'évangile, la compréhension de tes désirs, la compréhension de la parole du salut. Merci de nous avoir amenés au royaume sauvé convertis, transformé Nous te louons, accepte nous louanges au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions, nous nous réjouissons parce que nos noms sont écrits au ciel. Seigneur, nous prions que cette joie qui nous fait louer ton nom parce que nos noms sont écrits au ciel. Que cette joie ne cesse jamais au nom de Jésus-Christ. Merci pour nous révéler ta parole sur la sainteté que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Beaucoup de personnes adorent lire la Bible, lisent la Bible, mais ne comprennent pas. Et l'essence, la centralité, l'indispensabilité de la sainteté, mais tu as ouvert nos yeux, Seigneur, afin de voir. Parce que tu as écrit la paroles sur la table de nos cœurs. Que nous, recherchions la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne te verra. Mais la révélation que tu nous as donnée, la compréhension et la conviction et l'expérience de la sanctification, nous te louons au nom de Jésus-Christ. Et pour nous avoir accordé la même puissance que tu as accordé aux apôtres d'antan, aux croyants d'antan, comme nous t'espérons, et tu nous joins et tu nous euh, renforces, tu nous baptises dans le Saint-Esprit. Merci pour l'expérience et merci pour la puissance. Nous prions que notre cœur, que notre cœur s'appuie toujours sur ce que tu as fait pour nous au nom de Jésus-Christ, pour la guérison, pour la délivrance, pour la victoire, pour, la poste, pour les possibilités, pour les ossements aux prières. Seigneur, nous levons notre cœur, notre voix vers toi. Accepte nos louanges au nom de Jésus-Christ pour nous avoir choisis afin de devenir euh, non seulement des membres de la famille de Dieu, mais des dirigeants, des ouvriers, des serviteurs de Dieu pour déclarer ta parole au monde, qui, au monde perdu. Seigneur, si nous ne prenons pas ton service pour acquis, nous te louons et acceptons nos louanges au nom de Jésus-Christ pour nous avoir gardé en vie ce jour, en vie pour voir la lumière de ce jour, pour lire ta parole, tu nous as gardé en vie pour comprendre la révélation que tu nous donnes à tout moment. Seigneur, euh, nous prions que notre cœur, notre vie, notre caractère, notre conduite, comportement, que tout offre des louanges au nom de Jésus-Christ. Seigneur, conduis-nous dans ta parole et que ta parole nous réveille et que ta parole nous fasse comprendre comment te louer, quand te louer, où te louer et le résultat de te louer dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Nous te rendons grâce parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons au Somme. Aujourd'hui, nous allons voir les, les derniers chapitres du Somme, psaume 145, 146, 147, 148, 149 et le psaume 150. Nous allons lire maintenant les deux premiers versets dans chacun de ces psaumes. Vous allez voir la concentration sur le fait de louer le Seigneur. Psaume 145, verset 1, louange de David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Verset 2. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. Psaume 146, 1, 2. Louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel. Verset 2. Et je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Psaume 147, verset 1, louez l'éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux. Il est bien séant de le louer. Verset 2 nous dit, L'Éternel rebâtit Jérusalem. Il rassemble les exilés d'Israël. Psaume 148, verset 1. Louez l'Éternel, Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Verset 2. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Psaume 149, verset 1. Louez l'Éternel. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Verset 2. Israël se réjouisse en celui qui l'a créé. Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Psaume 150, verset 1. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Verset 2 nous dit, louez-le pour ses refaits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Donc, vous voyez, et ces six psaumes qui, euh, qui concluent le livre des psaumes en disant de louer le Seigneur, de bénir notre Dieu, de louer notre Créateur, notre Souverain, parce qu'il a la puissance de créer, donc on doit le louer à cause de la rédemption, il faut le louer, il faut, à cause des, des ossements il faut le louer, parce que lorsque vous criez, alors il exauce votre prière parce qu'il prépare un royaume, parce qu'il a un lieu pour vous, dans un endroit pour vous, dans ce royaume, il faut le louer. Le matin, le midi, le soir, la nuit, il faut le louer. Autant de difficultés, autant de persécutions, en temps de difficultés comme Paul et Silas, il faut le louer. En temps de joie, où, et, et, et les esprits sont soumis à vous à cause du nom de Christ, il faut le louer en toutes circonstances, en tout lieu, partout. Il faut louer le Seigneur. Je prie que le Seigneur nous fasse rappeler cela, que louer le Seigneur à tout moment, à chaque opportunité, quelque que ce qui arrive, et les louanges de Dieu s'élèvent de votre cœur, de votre bouche vers lui, comme l'encens offert du sanctuaire du peuple de Dieu, et que cela attire son attention. Et puis tous vos problèmes seront résolus au nom de Jésus-Christ. Que le, Seigneur, que le Seigneur vous bénisse pour cet Amen. Donnez-moi un bon autre Amen. Nous allons voir trois points ici, comme nous parlons de la louange agréable des saints et serviteurs fidèles. Nous allons voir trois points. Premier point, la provision et la promesse pour son peuple. La provision qu'il nous a faite et la promesse qu'il nous a donnée est dit, à cause de cela, nous le louons numéro 2 ici, c'est la puissance et la perception de l'unique potentat. Le Nouveau Testament, la Bible, appelle Dieu comme le seul potentat, ou bien le seul souverain, celui qui est souverain. Il n'y a personne qui est qui soit plus puissant que lui. Il est le plus puissant. Il n'y a personne qui soit puissant comme lui. Il y a celui qui existe d'éternité en éternité, à l'infini, à l'infini. Il est le potentat. Et nous voyons la puissance et la perception de l'unique potentat. Numéro 3, la douleur de pervertir sa louange. pouvez vous savoir, il y a des gens, à cause de, leur cœur non sanctifié, inconverti, à cause de leur cœur non consacré au Seigneur, alors ils croient qu'ils le louent, mais au fait, ils se louent eux-mêmes. Ils montrent, ils exhibent la chair. Alors, ils gesticulent leur corps pour tout montrer. Au fait, ils voudraient que vous voyez combien ils sont beaux, combien ils, elles sont belles ou gros, comment ils peuvent gesticuler quand ils disent qu'ils dansent au Seigneur. Ils font cela pour eux-mêmes. Mais il y a des gens qui ont la perversion la louange de Dieu qui est parfaite, la louange de Dieu qui est agréable, la louange de Dieu qui est ordonnée, ils pervertissent cela et ils en souffrent. Et alors, on voit ici la douleur de pervertir sa louange. Allons au premier point. Premier point, la provision et la promesse pour son peuple. Nous allons au psaume 145, le verset 3. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Voyez le verset 9 ici nous dit, cela parle de la bonté de Dieu et dit, l'Éternel est bon envers tous. Aux pécheurs, il veut tout sauver. Aux saints, il veut, il veut les sanctifier. Et pour ceux qui sont sanctifiés, il veut remplir chacun du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit. Tous ceux qui sont malades, il veut les guérir tous ceux qui sont opprimés, il veut les délivrer. L'Éternel est bon envers tout, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Voilà le verset 18 ici, 18 nous dit. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Soulignez le mot là, tout. Il est l'Éternel près de tous ceux qui l'invoquent. Voyez encore le tout là-bas, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité le verset 19 dit, il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cri et il les sauve. Psaume 146, verset 5. Heureux, heureux, heureux, très content, heureux, béni, joyeux, heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Verset 6 nous dit, Il a fait les cieux et la terre. Le Dieu dont nous parlons, il est le créateur, il est le créateur du ciel et de la terre. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Et le verset 7 nous dit, il fait droit aux opprimés, et donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre ses captifs. Verset 8 nous dit, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles. Il l'a fait dans le passé, il le fait aujourd'hui, il le fera pour toujours. Où que se trouve un aveugle ou que la foi se manifeste quand, quand on prie, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. La provision et la promesse pour son peuple. Nous allons voir trois choses ici. Numéro 1, la louange du Dieu glorieux et insondable. 2. Notre provision venant du grand Dieu illimité. Troisième point, la puissance du Dieu gracieux et immuable. Voyons la première partie ici. C'est notre louange notre louange du Dieu glorieux et insondable. On va au psaume 145, verset 3. Et combien notre Dieu est insondable, dit, l'éternel est grand et très digne de louange. Et sa grandeur est insondable. Et sa grandeur est insondable. Ça, il est grand, avec toute description. Il est grand, sans limite. Il est grand, à chaque aspect du monde. Il est grand pour tout le monde, pour chaque créature qui le reconnaît et qui l'invoque. Sa grandeur est insondable. Il est si profond qu'on ne peut pas aller à sa profondeur. Il est si large qu'on ne peut pas l'encercler. Il est si élevé qu'on ne comprend pas sa grandeur. La grandeur du Seigneur est glorieusement insondable. Cela nous dit au verset 4 que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes refaits. Il n'y a pas de génération qui puisse rater la grandeur du, Seigneur et les œuvres insondables du Dieu Tout-Puissant. Notre génération celles passées, les générations futures, jusqu'à la fin de cette dispensation, la grandeur du Seigneur apparaît toujours à tout le monde. Cela est insondable. Et le verset 5 dit, « Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles des merveilles insondables, des œuvres insondables, des choses insondables qu'il fait aujourd'hui. On va à Job 5, 8. Job 5, 8. Job 5, 8. Pour moi, j'aurai recours à Dieu et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Quel que soit ce que vous traversez, alors vous allez tout remettre au Seigneur. Pourquoi Parce que le verset 9 dit, il fait des choses grandes et insondables. Il fait des choses grandes et insondables. S'il le fait pour tout le monde, pourquoi pas moi Alors, et si ces œuvres sont, ces merveilles sont insondables sans un nombre, comme quand irai-je à la fin de mes défis de mes problèmes. Regardez, la volonté de Dieu, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, tout est si grand, si élevé, si profond, si étendu, et c'est insondable. Les merveilles de Dieu parcourent et touche tout le monde. Pourquoi pas moi Pourquoi ne dois-je pas croire à Dieu pour le plus grand miracle que je cherche Comme vous croyez à Dieu aujourd'hui, cette parole, cette puissance, cette provision sera insondable insondable dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Il fait des grandes choses et, insondables, des merveilles sans nombre. Des merveilles sans nombre. Votre nom est inclus là-bas. Votre portion est là. Et toutes les choses merveilleuses que le Seigneur fait sans nombre, alors vous aurez votre partage au nom de Jésus-Christ. On va au Romains 11, Romains chapitre 11, 29. Romains 11, 29. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Il ne change pas sa, sa, pensée. Il t'a appelé au salut. Il ne dit pas, pourquoi l'ai-je sauvé Il t'a appelé à la sainteté, à la sanctification. Il ne dit pas, mais pourquoi je l'ai sanctifié Il t'a appelé à la, pour la puissance. Pourquoi je l'ai donné la puissance Non. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Voyons le verset 33 ici. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Et le verset 36 nous dit, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Éphésiens, Éphésiens, chapitre 3, verset 8. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ que moi, Paul, que moi, Timothée, que moi, tous les autres qui vont suivre Paul, comme il suit Christ, que toi et moi, que nous prêchions aux païens, que nous annoncions aux païens, aux païens, aux nations, aux inconvertis, à tout le monde, que nous annoncions aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Il y a des gens qui ne prêchent que le salut, le salut, le salut, le salut, Lorsque vous gardez cela, vous ne prêchez pas les richesses insondables, incompréhensibles de Christ. il y a des gens qui prêchent le salut et la sanctification et que ça, c'est fini. Ça, c'est limité. Vous ne prêchez pas aux païens, aux gens, les richesses incompréhensibles de Christ. Pour d'aucuns, ils prêchent le salut, ils ne prêchent pas la sanctification au milieu ils prêchent la puissance du Saint-Esprit. En parlant en langue, ce n'est pas tout ça. Vous ne prêchez pas les richesses incompréhensibles de Christ. Pour d'autres, ils prêchent le salut et la guérison. Vous ne prêchent pas les richesses incompréhensibles de Christ. Pour certains, c'est la délivrance, la délivrance. Et ils voient les démons, ils voient Satan, partout ils vont. Et partout, tu te tues, c'est la délivrance. Il ne prêche pas les richesses incompréhensibles de Christ. Pour d'autres, Il prêche le premier avènement de Christ. Il ne prêche pas le second avènement de Christ. De Christ. il ne prêche pas les richesses incompréhensibles de Christ. Mais lorsque vous prenez tout ce que le Seigneur a pourvu à la croix de Calvaire, et puis, alors, vous vous plongez dedans, et puis vous, vous, faites le plongeon et tout ce que Christ a fait à la croix du calvaire a, est devenu un avantage pour vous et vous en profitez. Alors comme Paul, comme Timothée, comme Silas, comme Tite, comme tous les autres et de la première génération, vous, vous prêchez aux païens la richesse incompréhensible du Christ. On va à la deuxième parti ici et qui nous parle de notre provision venant du grand Dieu illimité. Notre Dieu est illimité et il y a des gens qui ne comprennent pas que Dieu est illimité. Il est, il est aussi élevé que les cieux et tout ce qu'il fait, c'est aussi profond que la plus profonde des, euh, des océans. Ils sont illimités par rapport à ce que Dieu peut faire quand il lise dans le Nouveau Testament que Dieu a fait sur dimanche. Ça, c'est le temps de Christ. Ça, c'est l'époque des apôtres. Ça, c'est l'époque de ces beaux vieux jours. Mais vous savez, Dieu a dit, je suis Dieu, je ne change pas. Et Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et tout ce qu'il a fait à l'époque là, il a tout pourvu. Et il est le grand Dieu, il est le Dieu illimité je vais vous assurer cette nuit, ce soir, que tout besoin de votre vie sera pourvu au nom de Jésus-Christ. Il va vous élever. Il va vous promouvoir. Vous serez plus élevé que vous ne le pensez dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est de cette terre qui vous limite, si vous servez le Dieu illimité, si vous servez le Dieu qui ne peut jamais être limité. Vous êtes enfant de ce, de ce roi illimité. Votre vie sera illimitée. Comme quand vous travaillez, votre force sera illimitée. Comme vous avez les provisions, vos provisions seront inépuisables, illimitées au nom de Jésus-Christ. Ne regardez pas en arrière, regardez devant vous. Pas regarder en bas, regardez en haut faut pas croire, hein. faut pas, pas penser à ce que vous avez maintenant, pensez à ce que vous aurez, parce que notre provision est du grand Dieu illimité. Voyons Somme 145, verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. Combien est notre Dieu est miséricordieux. Oui, sa miséricorde est plus grande que euh, la pensée de quelqu'un. Cela est plus grand que l'écriture, que, la, que destruction de quelqu'un. Si tous les eaux des océans du monde, si, si ces eaux sont de l'encre, si tous les mers, on peut sinon, on peut prendre si avec tous les arbres du monde sont des biques et tous les océans du monde sont de l'encre, le, ils ne peuvent pas écrire, ils ne peuvent pas écrire parfaitement la compassion, la miséricorde, la grandeur de Dieu pour vous. Dieu grand. Que quelqu'un crie grand. Notre Dieu est si grand. Quel que soit le péché commis par quelqu'un, la grâce de Dieu est plus grande. L'amour de Dieu est plus grand. La miséricorde de Dieu est plus grande. Quelle que soit la maladie, de quelle, que soit la, dette description de la pathologie, même si, si cela est si redoutable, la puissance de Dieu est plus grande. La puissance de Dieu est plus grande. S'il a quelque chose à faire pour vous, vous allez sortir de cette impasse de, du sépulcre il vous donnera la vie, il vous élèvera, vous serez plus élevé que vous ne l'étiez avant que la maladie ne vienne sur vous, au nom de Jésus-Christ. Voilà le verset 9. L'Éternel est bon envers tout. Dieu merci, l'Éternel m'est bon. Il exaucera mes prières. Quel que soit ce que j'ai fait mal dans le passé. Il faut, il faut parler, non il ne porte pas une dent contre moi. Et lorsque je me cachais, et je parlais, parlais, parlais, lorsque je me cachais, il faut parler. Son amour me cherche. L'amour de Dieu vous cherche. Où que vous soyez parti, quel que soit ce que vous avez fait, quel, que soit de quelle, de quelle manière que vous vous êtes amené une disgrâce, l'éternel est bon envers tous. Et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Alors, il ne vous sera jamais difficile. Il ne dira, mais pas, après tu me regardez ce que tu as fait. Il sera compatissant envers vous, même lorsque tous les gens de ce monde s'énervent contre vous, Dieu dira, mais ne t'en faites pas, toi je t'aime. Et l'amour de Dieu ne va jamais cesser dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Alors il est notre Pouvoir. Il est mon pouvoir. Genèse 22, euh, Genèse 22, 8. Genèse 22, 8. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et il marchera tous deux ensemble. Avant que vous ne soyez nés, Dieu passait à vous. Avant que vous ne péchiez, je savais que vous allez pécher et il a dit que je, que je vais préparer le salut pour lui. Je vais préparer le salut pour elle. Et puis, il a pourvu notre substitut. Il a pourvu notre salut. Il a donné son fils unique pour être votre sauveur. Et puis, et lorsque vous êtes parvenu là-bas, Isaac demandait à Abraham et Ida, Isaac disait, mon papa, mon père. Ouais, et l'agneau pour l'Holocauste et par la foi, Abraham a dit que Dieu se pourvoira un agneau pour l'Holocauste avant qu'Isaac ne le sache. Le, substitut était déjà pourvu. Avant qu'on ne le sachiez, avant qu'on ne sachiez, ne sachiez le salut, votre substitut était déjà pourvu. Et dès que vous êtes arrivé pour dire que je me repens, Seigneur, pardonne-moi, je crois au Seigneur Jésus-Christ, c'est fait. Parce que il est Dieu, notre pourvoyeur. Le verset 14. Abraham donna à ce lieu le nom de, dites-le moi, Jéhovah Jiré. Jéhovah Jiré. C'est l'éternel Dieu, notre pourvoyeur. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'éternel, il sera pourvu. Notre pourvoyeur, notre pourvoyeur. Alors tout est pourvu pour vous au nom de Jésus-Christ. On va deuxième Pierre, deuxième Pierre, deuxième Pierre 1, deuxième Pierre 1, deuxième Pierre, deuxième Pierre 1, Deuxième Pierre 1, verset 3, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Il ne vous a pas appelé à la gloire, mais l'opprobre est éliminé de votre vie. Il ne vous a pas appelé à la faiblesse. La faiblesse est ôtée de votre vie. Il, vous a pas, vous a, vous a appelé, vous a appelé à la gloire et à la vertu. Vous, la, vous en aurez au nom de Jésus-Christ verset 4 dit, lesquels nous assurent, il faut, il faut le dire, nous assurent de sa ça il faut le dire que lesquels m'assurent de sa, de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Moi, j'ai échappé y a échappé à la corruption du bureau. Tu as échappé à la corruption du pays, la corruption dans le pays. Tu y as, tu y as échappé et tu te tiens là-bas. Tu, re, représentes le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Il te donne la force, le courage de, de te dresser contre toute forme de corruption et de rester pur, parfait et par la grâce de Dieu. Tu le feras au nom de Jésus-Christ. Voyons le numéro 3 ici c'est la puissance du dirigeant, du Dieu gracieux et inchangeable. La puissance du Dieu gracieux et immuable et, et, et, inchangeable. Psaume 146, verset 3. Ne vous confiez pas aux grands, au Fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Verset 4 dit, le souffle s'en va, ils il est limité et la vie sur la terre de l'homme est limitée, son habileté est limitée, quoique ses promesses faites sont, euh, soient limitées. Et dit, dit, il s'agit ici que leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre et ce même jour, leurs deux saints périssent. Voilà le verset 5. Heureux. Celui, es-tu heureux? Pourquoi es-tu heureux? Parce que tu parti au Seigneur parce que tous tes besoins seront pourvus au nom de Jésus-Christ. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob. Il est votre secours. Qui met son espoir l'éternel, son Dieu. Voilà le verset 6 là-bas. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve il garde la fidélité à toujours. Et le verset 7, il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés, l'Éternel délivre les captifs. Et si vous êtes incarcéré, vous êtes confiné, vous êtes emprisonné, ces portes de prison, ces fenêtres de prison, le fondement de votre prison tout est secoué, et bralé. cassé, vous êtes délivré au nom de Jésus-Christ. Le verset 8. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. Il va ouvrir mes yeux. Il va ouvrir mes yeux. Vous savez, parfois, vous voyez, mais vous ne percevez pas. Voici Agar. Agar avec son enfant Ismaël. Et Abraham lui a donné une cruche d'eau et l'a renvoyé, ne revient plus ici. Et puis, Agar a pris l'enfant et elle allait, c'était un désert, où vont-ils vivre Alors, où est-ce que les deux vont vivre Et l'eau dans la cruche est finie. Et Agar est restée là-bas, à pleurer et puis elle s'est détournée de l'enfant. Je ne veux pas voir l'enfant mourir. Cet enfant allait mourir de soif. Oui, elle a les yeux physiques qu'elle pouvait tout voir autour d'elle, mais elle n'avait pas vu le, le puits, la source d'eau à côté d'elle. Et la Bible a dit que l'Éternel a ouvert ses yeux. Elle a vu la source d'eau qui était là tout le temps mais elle n'avait pas vu ça. Alors elle est allée là-bas puiser de l'eau et l'enfant là a repris vie. Votre famille reprendra vie. La provision que vous cherchez, vous ne savez pas que c'était là. Et toutes les promesses de Dieu, vous ne savez pas que c'est là. Voici le jour que le Seigneur a fait. Le Seigneur va satisfaire à tous vos besoins au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur fait cela aujourd'hui. Il continue d'ouvrir les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. Il y a le chagrin de cœur, il y a la, euh, la souffrance, il y a la tristesse. Vous êtes humiliés, vous êtes courbés. L'Éternel va vous redresser cette, souffrance, et euh, ce fardeau dans votre cœur qui vous fait être de telle manière et tu dis que c'est fini ma vie. Non, la vie n'est pas finie. Vous allez reprendre vie au nom de Jésus-Christ. Et dans le naturel, ce qui va en haut va parler, non Va descendre. Dans le spirituel, ce qui va en bas va monter. Et dans votre vie, tout ce qui est tombé et vous êtes inquiet et ceci et cela. Prenez courage, mon frère. Ce qui est tombé va, va se relever au nom de Jésus-Christ. L'Éternel aime le juste. Vous êtes sauvé, vous êtes son enfant. L'Éternel aime les justes. On va à Matthieu 19, verset 26. Matthieu 19, 26. Jésus les regarda et leur dit aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Ce qui est impossible pour les hommes, pour les scientifiques, pour les médecins, pour les ingénieurs, pour les hommes politiques, pour les hommes riches, pour les, les grands de personnalité, ce qui est impossible aux hommes, aux philosophes, ce qui est impossible aux hommes autour de vous, viens à Dieu ce soir, c'est possible avec Dieu. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, dites-le moi, tout est possible. Tout est ou est possible dans ma vie. Je dis, tout est possible dans ma famille. Je dis, tout est possible dans mes enfants tout est possible dans mes bien-aimés. Alors, les choses changent pour vous. Tout est possible au nom de Jésus-Christ. Alors, au deuxième point, allons au deuxième point maintenant, la puissance et la perception de l'unique potentat. Et allons au psaume 147. Psaume 147. Nous allons voir le verset 5. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. Soulignez cela dans votre Bible. Notre Seigneur est grand et il est, il est puissant par sa force. Son intelligence, parfois, euh, vous avez un problème, un défi, et puis vous cherchez et quelqu'un voudra vous aider. La personne explique euh, expliquer expliqué, vous avez expliqué, expliqué, expliqué, vous, avez expliqué, mais la personne ne comprend pas. Vous pouvez lire cela au visage. Et la personne ne comprend pas. Vous êtes allé à une autre personne et les personnes ne vous comprennent pas. Parfois, il y a une maladie et vous, vous, vous contactez ceux qui doivent vous comprendre. Vous avez expliqué, ils ont fait euh, toutes les analyses, mais les gens ne comprennent pas. Mais lorsque vous, viens, lorsque vous viendrez à Dieu. Avant que vous le soyez là, déjà, il a compris. Il comprend vos douleurs, il comprend là où vous avez le problème, il comprend euh, que vous voulez être votre meilleur. Cependant, ce qui en sort n'est pas votre meilleur. Dieu, cela va changer ce soir. Parce que son intelligence est infinie. Vous ne pouvez pas aller à la fin de cela. Il n'y a, pas de problème, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de défi que vous ayez, que Dieu dira, non, ceci me dépasse. Comment tu as eu ce problème-là ceci, ceci dépasse mes problèmes, ceci dépasse ma puissance. Et son intelligence, tout le monde, dites-le moi, n'a point de limite. Psaume 148, verset 5. Qu'il loue le nom de l'Éternel, il a commandé et ils ont été créés. C'est tout ce qu'il faut faire. Tout ce qu'il faut faire, c'est de commander, c'est de poser un décret et c'est fait. Dans ma vie, dans votre vie, dans votre famille, dans votre vie chrétienne, et dans le grand devoir qu'il vous a donné à faire, dis-lui, dès que vous le dites, alors le résultat est clair et il va faire une nouvelle création dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Alors au verset 6, il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Verset 7 dit, Louez l'Éternel du bas de la terre, monstre marin et vous tous abîmes. Verset 8 dit, Feu et grêle, neige et bouillard, vents impétueux qui exécutaient ses ordres, vents au orage, et défis, ou les choses là qui se soulèvent, je ne peux pas le comprendre, je peux pas comprendre cela, ne vous en faites pas, Dieu comprend tout, tout, tout accomplira la volonté parfaite de Dieu dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez tous les rêves que vous avez. Maintenant, tu es dans la maison de Potiphar, Joseph. Regarde le mensonge contre toi. Te voilà dans la prison et te voilà maintenant. Et tu, euh, tu fais quelque chose ici. Tu es en train de bout quelque chose. Tu es enchaîné. Est-ce que tu comprends Je ne comprends pas, mais Dieu comprend. Et la parole de Dieu sera accomplie dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir trois points ici. Numéro 1 la puissance de notre Dieu très haut. Il n'y a personne qui soit aussi haut que lui. La puissance de notre Dieu très haut. De Les délices de notre Dieu plus saint. 3. La louange de notre Dieu plus sanctifié. Allons au, oh, à la première partie ici. C'est la puissance de notre Dieu très haut. Il est le Dieu très haut. Voyons Psaume 147, verset 2 l'Éternel rebâtit Jérusalem et il rassemble les exilés d'Israël. Et le verset 3 dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé ce soir. Il dit, aujourd'hui, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures, les blessures internes, psychologiques, émotionnelles physique. Il pense vos blessures aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. 4. Il compte le nombre des étoiles. Il leur donne à toutes des noms. Maintenant, on nous dit que les étoiles dans les galaxies du ciel sont innombrables. Mais Dieu les a comptées et dit les, que les cheveux de votre tête que aucun ne n'essaie de compter, Dieu les compte. Dieu connaît vos noms, votre nom, vos besoins, là où vous êtes. Il pouvoir à ce besoin au nom de Jésus-Christ. Et il leur donne à toutes des noms. Verset 5. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. Nous allons à Jérémie 32, Jérémie 32, verset 17. Ah, Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance. C'est la puissance du Dieu tout puissant. Cette puissance est la puissance du, très, du Dieu très haut. Et par ton bras étendu, rien n'est étonnant de ta part. Je que vous pensiez au requêtes de prière que vous allez présenter au Seigneur ce soir, je veux que vous pensiez aux requêtes de prière que d'autres vous envoient. Frère, prie pour nous. Sœur, prie pour nous. Papa, prie pour nous. Maman, prie pour nous. Je veux que vous pensiez à ce que vous allez dire au Seigneur au, au sujet de cela. a rien n'est étonnant de, notre, de la part de notre Dieu. Il le fera. Voyons le verset 19. Tu es grand en conseil et puissant en action. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes pour rendre à chacun, pour rendre à chacun, pour rendre à chacun. Dieu m'attend ce soir à me donner quelque chose. Dieu attend ce soir à me donner quelque chose. Chacun à chacun, pour rendre à chacun, pour rendre à chacun selon ses euros. Vous allez attraper votre partage au nom de Jésus-Christ pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Vous n'allez pas rater votre partage. 1 Pierre 1, Premier Pierre 1, 5, 1 Pierre 1, 5, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être réservé dans les derniers temps. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés. Parfois, si quelqu'un est sauvé, une nouvelle, un nouveau converti, les amis vont le dire que, d'accord, on te donne deux semaines, euh, tu vas s'évaporer. Nous te donnons un mois. Après cela, euh, toute cette joie du salut, euh, je suis né de nouveau, je suis ceci, cela. Il te dit que nous te donnons cela deux semaines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 prêt à être gardé dans les derniers temps. Nous allons à la deuxième partie ici, les délices de notre Dieu plus saint. Notre Dieu plus saint. Un Dieu saint, il a des délices, il a des désirs, il a des choses qui lui plaisent. Somme 147, verset 10. Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qui se complaît. Ce n'est pas dans les jambes de l'homme qui met son plaisir. il y a des hommes qui se réjouissent à cause de leurs jambes parce qu'ils sont athlètes. Tout ce qui fait leur penser euh, pensée, c'est les jambes. Mais c'est dit que ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir peut-être ils sont danseurs, la façon dont ils sont en mesure de manier leurs pieds, leurs jambes. Alors, alors ils, se voient très heureux, mais ce n'est pas dans les plaisirs, dans les jambes de l'homme qu'ils mettent son plaisir. En quoi tire t de quoi tire-t-il son plaisir Verset 11. L'Éternel aime ceux qui le craignent. Vous aimez l'Éternel, vous le craignez, vous le désirez, vous marchez avec le Seigneur. L'Éternel aime ceux qui le craignent ceux qui espèrent en sa bonté. L'Éternel aime ceux qui ne, cèdent pas. Les jours sont noirs et lugubres, mais j'ai un Dieu au ciel. Les maladies mm, eh, démange et détruise le corps, le corps j'ai un Dieu au ciel, je suis à la croisée du chemin, je ne sais pas où aller, mais j'ai ma confiance en Dieu. Les défis montent, montent, montent, s'accroissent, pas de problème. J'ai un Dieu au ciel. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Votre espérance ne mourra pas au nom de Jésus-Christ. Et puis, allons aux Hébreux Hébreu 12, verset 10. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Cela parlait de nos pères biologiques qui nous corrigent, qui nous forment selon leurs désirs. Mais Dieu nous châtie pour notre bien. Parce qu'il aime ce qui nous est profitable, afin que que nous participions à sa sainteté. C'est ce qu'il aime. Verset 14 dit, recherchez la paix avec tous. Pourquoi C'est ce que Dieu aime et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Pourquoi Parce que c'est ce que Dieu aime. Deuxième Pierre 3, 9, c'est dit, le Seigneur ne t'aide pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Pourquoi Mais parce qu'il aime le fait qu'il veut que tous arrivent à la repentance. Lorsqu'un pécheur se repent, lorsqu'un rétrograde vient à la, à Lorsqu'un rétrograde, un fils prodigue, une fille prodigue dit « oh, Je retournais, à mon Père Céleste, je, lui dirai, je, je pêche contre toi et contre le ciel, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, mais fais de moi un de tes mercenaires, je ne vais plus retourner, mais je vais te servir, je vais demeurer, rester avec toi pour toujours. » Alors Dieu aime cela. Lorsque quelqu'un qui était tiède et quelqu'un qui était satisfait des biens matériels, quand il vient Dieu, dit, Seigneur, je viens à toi, et parce que j'étais froid, je veux être chaud, j'étais tiède, je veux être fervent, je, ne prie pas, je veux être fervent en prière. Dieu aime, Dieu aime tout ce qui vient à la repentance, à la restauration, au renouvellement, à la régénération, à la nouvelle vie venant sur notre vie. Le Seigneur aime cela je prie que le Seigneur vous aime. Je dis que le Seigneur vous aime. Lorsque vous revenez pleinement au Seigneur de tout votre corps, de toute votre pensée, et vous l'aimez, et sans rival, le Seigneur vous aimera. Et lorsqu'il vous aime, alors tout ce que vous voulez qu'il fasse dans votre vie, dans votre famille, dans votre profession, dans votre ministère, tout ce que vous le demandez, le Seigneur vous exaucera. Il mettra cette joie, ce bonheur, il mettra cette joie dans votre vie et rien n'ôtera votre joie au nom de Jésus-Christ. Nous allons à la troisième partie ici qui est la louange de notre Dieu plus sanctifié. Notre Dieu plus sanctifié, nous le sanctifions, nous l'honorons, nous l'élevons et nous le louons à tout moment. Voyons, psaume 148, verset 1. Louez l'éternel, louez l'éternel du haut des cieux, louez-le dans les lieux élevés. Et verset 2, cela part de sa louange. Louez-le, vous tous ses anges, louez-le, vous toutes ses armées. On voit le verset 3 qui dit Louez-le, soleil. Et verset 1, louez-le. Verset 2, louez-le. Verset 3, louez-le. Soleil et le nom Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses verset 4. Louez-le, cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux. Verset 5. Qu'il loue le nom de l'Éternel. Verset 1. Continue de le louer. Verset 2. Continue de le lever, de le louer. Verset 3. Verset 4. Verset 5. Qu'il loue le nom de l'Éternel. Car il a commandé et ils ont été créés. Et le verset 6 dit, il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Il a donné des lois et il ne les violera point. Regardez ici, vous voyez, ces puissants océans, hein, ils ont une plage, ils ont un littoral et un, bon Dieu à faire des lois. Que ces ces vagues orageuses, ces vagues qui me ne, ne vont jamais dépasser ce sable. Il y a des, des crocodiles, il y a des, des poissons, des requins qui vont passer par là, mais l'eau de ces océans ne va jamais dépasser ce sable. Vous dans votre vie, quel que soit l'orage dans votre vie, Dieu a donné l'ordre que cela ne va pas dépasser cette ligne. Quel que soit le vent, la tumulte dans votre vie, cela ne va pas dépasser cette ligne. Les gens parlent, ont des défis, des gens ont des problèmes qui montent, des problèmes qui croissent, des problèmes qui s'aggravent, mais pour vous là, ça ne va pas dépasser le niveau là. Ce qui va vous détruire ne va pas passer à ce niveau. que soit ce qui va vous secouer et vous empêchez d'accomplir la volonté de Dieu dans votre vie, calmez-vous. Cela ne va pas dépasser cette ligne. Même après que cela atteint la ligne là et tu restes là-bas, sachant que ton Père Céleste a fait des lois, cela ne, va, cela ne, dépassera pas la ligne là. faut pas fuir, reste là-bas. Je dis reste là-bas et tu vas voir que la chose là ne dépassera pas la ligne, la ligne là. Et après être arrivé à cette ligne là, et tu te connectes au Dieu Tout-Puissant et tu poses un décret. Moi, je pose un décret, je fais un décret. Et le décret sortant de ta bouche sera exécuté au ciel au nom de Jésus-Christ. Et il a donné des lois et il ne les violera point. Cela ne va pas dépasser cette ligne-là. Que quelqu'un me donne un bon amen. Philippiens, Philippiens 1, Philippiens, Philippiens 1, 10. Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Voyez le verset 11, verset 11 rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Votre famille sera pour la louange de Dieu. Votre ministère sera pour la louange de Dieu. Tout ce qui fait votre réflexion, tout finira bien. Tout terminera bien. Je dis, tout prendra, votre vie, toute chose prendra fin sur une bonne note. Et tout s'accomplira pour la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous allons à la troisième partie, au troisième point, au troisième point. La douleur de pervertir sa louange. Ouais, déjà nous parlons de louer le Seigneur et nous appelons de, des louanges au Seigneur. Psaume 149, verset 3 et 4, qu'il loue son nom avec des danses, qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe. Et puis le verset 4 dit, Car l'Éternel prend plaisir à son peuple, il glorifie les malheureux avec en les sauvant. Somme 150, verset 2. Louez-le pour ses refaits Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Verset 3. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Verset 4 maintenant. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Alors on voit le mot, le mot danse là-bas danse ou danser. Quand on voit ce mot-là, et vous allez à la Bible, vous allez vérifier, alors vous allez voir le mot danser en Exode. Et puis, vous ne trouvez pas cela en Lévitique, en Deutéronome, en Nombre, vous allez le trouver encore en Juge, danser. Et puis, vous venez au Psaume, danse. Vous allez à 2 Samuel lorsque David a dansé devant le Seigneur, vous voyez encore danse. Et vous continuez. Alors au Nouveau Testament, arrivé au Nouveau Testament, vous allez trouver le mot danse dans les paraboles de Christ. Et quand les enfants chantent, quand les enfants disent que oui, nous, vous avons chanté, mais vous n'avez pas dansé. Ils sont des enfants alors qu'ils n'adorent pas, qu'ils ne font rien, ils s'amusent. Seulement les enfants qui jouent. Et vous avez trouvé en Marc alors la danse de la fille d'Hérode ou d'Hérodiade. Et arrivé aux actes jusqu'à la fin de la Bible, dans les épîtres, il n'y a pas de danse. Si vous étudiez la Bible en tant que dirigeant, vous devez comprendre pourquoi ceci est ici, pourquoi ceci n'est pas ici. Donc, comme vous vérifiez, vous ne dites pas que oui, j'ai lu dans Somme 149, j'ai lu dans Somme 150, on a parlé de danse. Quel type de danse Alors pourquoi on ne trouve pas ça dans 1 Corinthiens où l'adoration de Dieu est bien expliquée alors ce n'est pas en effet en Éphésiens où on a comment il faut se réjouir, et en Philippiens comment il faut se réjouir, et de par toute la Bible de, de l'Apocalypse, c'est pourquoi cela manque là-bas. C'est pourquoi nous allons voir trois choses ici, comme nous parlons de la douleur, de pervertir sa louange. Verset 1. On a le modèle parfait de danser sans convoitise. Numéro 2. La perversion actuelle, la perversion actuelle de danser avec convoitise. 3. Le châtiment perpétuel des condamnés à la fin. Alors à la première partie. Première partie ici. Le modèle parfait de danser sans convoitise. On va aux, à l'Exode. Exode 15, verset 2. Les enfants d'Israël étaient délivrés euh, à, la mer Rouge et délivrés de la mer des Égyptiens oppresseurs qui les pourchassaient, qui voudraient les arrêter et les ramener en Égypte pour la captivité. Ils ont crié à l'Éternel. Moïse a crié à l'Éternel. Le Seigneur, mais pourquoi, pourquoi euh, criez-vous alors, eh, il faut étendre ta verge et la mer est divisée. Et des milliers de personnes, environ 3000 personnes, ont traversé la mer sur le sol euh, sec. Et les Égyptiens, les poussages secs, et tous étaient noyés dans la mer Rouge. Environ euh, deux, euh, environ 2000 euh, ans 200 euh, ans euh, de captivité, tout s'est évaporé. Alors, quand on voit Exode 15, 2 qui dit, qui dit verset 1, alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. La précipité dans la mer, le cheval et son cavalier. Et le verset 2 dit, L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Celui qui m'a sauvé, il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. Et nous lisons le verset 13 là-bas. Tu dis, par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Voici le verset 20 ici. Verset 20. Marie la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin et toutes les femmes vinrent auprès après elle. Marie, une femme, et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant les femmes seules, à elles-mêmes, pas l'homme et la femme qui dansent ensemble. Et elles se réjouissaient à cause de ce que le Seigneur a fait. Ce n'est pas dans une boîte de nuit, ce n'était pas une activité euh, du week-end, mais de, de tout ce qu'ils ont souffert et à cause de ce que le Seigneur a fait, et Marie et les femmes ont dansé au Seigneur. Qu'est-ce qui a fait de qu'est-ce qui a fait de la danse de ce monde maintenant ou, ou dans les vitraux et que cela ne s'intéresse pas, qu'il qu ne, ne tire aucune, aucun intérêt. Aujourd'hui, les hommes et les femmes dansent et se cognent. Mais ces, ces, femmes-là dansent et, il n'y a pas euh, de contact avec les hommes. On va aujourd'hui dans le monde, quand les gens dansent et l'homme et la femme ne se cognent pas, la, personne perd l'intérêt et quitte la femme. Et si les, les, les hommes vont là-bas et les, les, hommes ne voient pas une femme qui s'habille, voyant les diverses parties de, sa de son corps. Les, les hommes n'aiment pas ça aujourd'hui. Mais pour le cas de, de marier les femmes, là, c'était leur habit qu'elles avaient. Cela n'est pas attrayant, cela euh, ne séduit personne euh, à, à, à, à elles-mêmes. Ces femmes, dans leur habillement, ce n'est pas la nuit, ou ben, c'est en plein jour. Ce, n'est pas en un lieu spécial. C'est seulement chose ordinaire euh, que nous nous réjouissons. Ceci est arrivé et puis on se réjouit. C'est pourquoi devant le Seigneur, cela n'était pas condamné. C'est pourquoi les danses d'aujourd'hui qui les danses d'aujourd'hui qui sont différentes même dans les églises quand les gens commencent à gesticuler euh, ceci et cela, et les contacts, la chaîne touche la chaîne, et puis avec euh, le, sentiment sensuel dans le corps est condamné. Mais ceci, Marie et les femmes sont sorties, les femmes allaient après elles avec des tambourins, et le verset 21 dit, Marie répondait aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel, il, il ne chantait pas pour louer, des hommes euh, pour, louer les politiciens, ou bien ils ne chantaient pas pour euh, l'anniversaire de naissance de quelqu'un, et euh, ils ne chantaient pas pour l'éloge de Moïse ou de Aaron, mais ils chantaient au Seigneur. Car il a fait éclater sa gloire. Ce n'était pas la gloire, ce n'était pas la verge de l'éternel, mais de Moïse du moins, mais celui qui a fait éclater sa gloire, lui le Dieu du ciel, il a fait éclater sa gloire, il l'a précipité dans la mer, le cheval et son cavalier. C'est pourquoi lorsque nous lisons ceci, on comprend et on dit qu'il n'y a pas de convoitise ici, il n'y a pas d'orgueil ici, il n'y a pas l'exposition à l'immoralité ici. En 1er Jean 1 Jean, 1er Jean 2, 15, N'aimez pas le monde et les choses du monde si quelqu'un aime. Si quelqu'un aime. Si vous aimez la, les danses de ce monde à cause, des, à cause des contacts, à cause de ce contact des corps des hommes et des femmes, 1 Jean 2, verset 15, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, L'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, comme on voit dans les euh, rôles de danse, la convoitise des yeux, quand on voit les yeux, de, les yeux les yeux qui tournent, qui clignent. Euh, ça, c'est la convoitise et l'orgueil de la vie. Voici l'orgueil de leur habillement, de leur maquillage, de leur célébration, euh, de ce monde. Tout cela ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Je prie que tu demeures éternellement. Numéro 2 ici. Numéro 2 ici. C'est la perversion actuelle de danser avec, avec convoitise. La perversion actuelle, la perversion actuelle de danser avec convoitise. On va au juge, juge 21, 21. Juge 21, 21. Pourquoi? Juge 21, 21. Vous regarderez et voici lorsque les filles de Silo euh, pour danser, vous sortirez des vignes. Pourquoi cela a été oublié Silo était un lieu de grande célébration. Finalement, Dieu a dit que ôtez cela parce que les choses qui sont arrivées sont des choses mauvaises. Vous sortirez des vignes. Vous enlèverez chacun une des filles. Alors, de vous cherchez à quelqu'un à prendre en mariage allez au, au, de danse, vous allez prendre, vous allez prendre euh, celle que vous voulez. Vous enlèverez chacun une des filles de Silo pour en faire votre femme et vous vous en irez dans le pays de Benjamin. 22, 23 du moins, c'est ainsi firent les filles, euh, les fils de Benjamin. et pire des femmes selon leur nombre, leur nombre parmi les danseuses qu'ils enlèvent. Puis ils partirent et le consentement parental. Cela n'est pas là. Tu, je te vois dans une maison de danse, euh, je t'aime, te vois. Est-ce que tu es disponible pour fait, Est-ce qu'on peut aller, aller à la maison Pourquoi pas Et de ce rôle de danse, et, il rentre à la maison et pour... Euh, et cela arrive dans les églises où on a ces jeunes et c'est par euh, la forme et comment ils gesticulent, comment ils danse, comment ils s'embrassent, comment ils se baissent et avec le sentiment, le jeune homme danse ici et voilà est-ce qu'on peut continuer ensemble lorsqu'il danse, est-ce que ceci peut arriver et la fille aussi, elle, est contente et ils ont bu un peu et il y a, il y un peu de, de tout et leur sens n'est plus normal et n'est plus parfait pour penser au futur. C'est seulement maintenant la joie, les réjouissances charnel de l'heure. Et il pense à cela. Et alors, et c'est dit que vous enleverez chacun. Et c'est dit que et parmi les danseuses qu'il enlevèrent, puis ils partirent et retournèrent dans leur héritage, ils rebâtirent les filles et ils habitèrent. Et le verset 25 dit que en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël pas d'enseignant en Israël, pas de prophète en Israël, pas de coach en Israël, pas de formateur en Israël, pour dire aux gens que voici la voie à aller, et ce n'est pas la voie à suivre. Et en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Avez-vous cela aujourd'hui? Euh, ceci vient il dit que j'ai un appel et il commence une église, il commence une assemblée et ils n'ont pas de dirigeants, il n'y a personne à qui il faut, euh, il faut donner des rapports, il n'y a personne pour voir quelle doctrine prêche, il n'y a personne pour dire que ceci n'est pas bon, ceci n'est pas Nouveau Testament, ceci n'est pas une doctrine qui édifie la vie d'un croyant et tous sont dans l'isolement. L'église là est isolée, l'autre église est isolée, l'autre église est isolée. Et puis, quel que soit ce qu'ils prennent, c'est ce qu'ils prennent et ils continuent et ils croient que eh, danser, et, eh, eh, jouer euh, au tam-tam va attirer les gens. Oui, ça va attirer les gens à la euh, charnelle, mais pas au, au salut. C'est-à-dire, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Allons à la troisième euh, partie ici, c'est le châtiment perpétuel des condamnés à la fin. On va, on va à Marc chapitre 6, verset 20. Mais elle, euh, Hérode craignait, craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint, il le protégeait, et après l'avoir entendu, lorsque Hérode a entendu Jean-Baptiste, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Maintenant, les choses ont changé. Pourquoi Le verset 21, verset 21, cependant, un jour propice arriva lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. Verset 22, la fille d'Hérodia entra dans la salle. Elle dansa. Elle entra, elle dansa. Et plus à Hérode et à ses convives. Elle n'a pas parlé, elle a seulement dansé. Alors, qu'est-ce qui les a plu C'est le gesticulement la gesticulation du corps, c'est le fait de comment, comment elle montre ses fesses et la façon dont elle fait ceci, fait cela. Mais sachez-le, hein, elle n'est pas fille de Hérode. Héroda est venu marier, se marier à Hérode avec ses yeux et cela il Hérode avec les convives. Et le roi dit à, la fille, à la petite, que demande, ouais, ce type de danse-là fait que les gens oublient leurs pensées. il, a dit que la fille d'Hérode, et le roi dit à la jeune fille, demande-moi. ça c'est une promesse impromptue Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. 23. Il ajouta avec serment ce que tu me demanderas. Il ajouta avec serment ce que tu me demanderas, je te le donnerai. Fils, la, la moitié de mon royaume. voyez comment les gens euh, gâtent leur vie et tout leur salaire parce qu'ils ont vu quelqu'un danser. Ils vont aller à, ce rôle de danse, quel que soit ce que cela va me coûter d'avoir la fille là, d'avoir la femme là, et la dame là. Et là, lorsque les deux dansent là, dites-moi, et eh, quel est ton prix, quel est ton prix, dis-moi ça, je vais te payer ça. C'est ce qui, a, ce qui était arrivé à Hérode. Ouais, lorsque les gens sont comme ça, quoi qu'ils euh, visitent des maisons d'adoration, si l'adoration n'est pas là, si les danses ne, si les danses ne sont pas là, l'adoration n'est pas intéressante. Après, maintenant, après avoir dansé, dansé, dansé, maintenant, ils vont dire qu'ils ils écoutent la parole de Dieu. Quand le prédicateur dépasse, dépasse 15 minutes, ah, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Et quand le prédicateur dit que maintenant, on va quoi adorer maintenant, les gens vont se réduire. Parce que c'est pourquoi ils sont allés là-bas. C'est pourquoi, si réellement nous allons faire sortir les gens du péché, faire sortir les gens de la convoitise, de l'immoralité, de la fornication, de l'ajouter des foyers brisés des gens par ces jeunes danseurs. Si nous allons changer la situation et apporter la, la, sainteté à l'église, toutes ces choses doivent s'arrêter afin que les gens ne perdent pas leur sens, ils ne perdent pas leur mémoire. Euh, euh, quand, euh, pourquoi ils doivent donner leur cœur au Seigneur Jésus-Christ le verset 24 dit, étant sortie, elle dit à sa mère, que demanderai-je euh, La jeune dame qui n'a pas de pensée, qui n'a pas de décision pour elle-même, et qui n'a pas de conviction pour savoir si ceci est bon ou mauvais. Si euh, ma jeune vie doit s'engager avec la haine entre sa mère et Jean-Baptiste. Alors, elle n'a pas sinon ce, bon esprit et elle s'empressa de rentrer aussitôt, vers elle et aussitôt vers le roi et lui, et fit cette demande. Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Qu'est-ce que la tête de Jean-Baptiste Est-ce que ce n'est pas un bon travail Ce n'est pas un bon futur Ce n'est pas un bon un bon mari, qu'est-ce que je préfère Est-ce que je préfère la tête de Jean-Baptiste ou je préfère à quelque chose qui contribuera à ma vie alors, c'est elle est seulement une danseuse, elle n'a pas un bon cerveau, un bon esprit et, et la focalisation pour penser au futur. Et, et le verset 25, et, et sa mère répondit la tête de Jean-Baptiste. 25, elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et le 17 demande. Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Que vas-tu faire avec la tête de Jean Comment vas-tu sentir, toi jeune fille, d'avoir la tête d'un prédicateur, la tête d'un du précurseur, de, l'avant-coureur de Jésus-Christ Vas-tu amener cela vas-tu amener à ton, à ton sépulcre la tête, la culpabilité de Jean-Baptiste, mais elle était irréfléchie, elle est rentrée à une éternité irréfléchie. Je veux que tu me donnes, je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le verset 26 dit, le roi fut attristé. Il a des gens qui s'attristent, mais ils ne se repentent pas il s'attriste, mais il ne révoque pas la parole euh, euh, euh, déclarée. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convoitises, la déclaration qu'il a faite est plus importante que là où il passera l'éternité. Et à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Mais la question est, où est Hérode aujourd'hui où est la danseuse maintenant Où est, la maman de la danseuse et ses convives alors qui aime, qui aimait sa danse et les gens qui ont joui de, de, de sa, qui ont de sa forme et de tout ce qu'elle avait fait là-bas. On va à Matthieu, Matthieu 25, verset 46 nous dit là où ils sont allés et ceux-ci iront au châtiment éternel. Est-ce que cela vaut la peine La danse d'une heure, la danse d'une seule nuit, la danse de peu de semaines, la danse de peu d'années, avec euh, les, boissons et tous les tatames d'aller passer l'éternité en enfer. Et ceux-ci iront au châtiment éternel. Mais Dieu merci pour les justes. Dieu merci pour ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vieux au ciel et pour ceux qui continuent dans la justice, et dans la pureté, de la sainteté, et qu'ils attendent l'avènement du Seigneur, et qui n'ont pas détruit leur futur et leur éternité avec les danses mondaines. Mais les justes à la vie éternelle. Mais les justes à la vie éternelle. Je sais que vous irez au ciel. Je sais que vous allez au ciel. Et je vous, je vous accueille je vous accueille sur la voie étroite qui mène au ciel. Quittez la voie étroite euh, dans votre vie et demeurez juste et régénéré, racheté par le Seigneur en attendant l'avènement du Seigneur, en croyant la part de Dieu. Et la bénédiction et les récompenses dans l'éternité seront pour chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Tenons-nous debout maintenant et amenons tout ce que nous avons appris au Seigneur aujourd'hui en prière. Que le Seigneur lui-même bénisse votre vie. Amenez tout au Seigneur pour dire, ma vie sera pour la louange du Seigneur. Mes actions seront pour la louange du Seigneur. Tout ce que je fais, tout ce que je suis sera pour la louange du Seigneur. La, les provisions du Seigneur ne quitteront pas votre vie.